Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rancukan tempat-tempat saya mahu saya nusolawat panik kata tiru om serta emang saya nusolawat panik kata bercang. Rok oma panika bani namung neneng i bumi. Tapi rok apa panika tembus dekat atas langit Roh Allah salawat bani ketembus ke atas. Malaikat-malaikat panika uning. Cek bau panika bau na salawat. Jadi mana bi malaikat uning dek ke roh ben baca ngah. Tempat saya salawatin panik. Pia salawat. Membahas kanan oning. Mumpah siapa oning ki mungkin ni ke minyak mana ujian hal dan itu nyoba ni kan kita diuji. Diuji. diuji pada saya tengkian boleh ban sekian tercukan pada saya maban pada saya maban boleh pada saya maban boleh tergantung japan lulus ujian las orejas. paling banyak solawat teh. Laban kui, pulpen emas kertas selaka je. Lembaran-lembaran selakah. Jadi ranking kita ini kan, kan nomor berapa ranking Allah alam. Ranking kita ini kan nomor berapa. Itu juga banyak no selabat. Lebih banyak lebih tinggi ranking. Ini kayak ranking setiap hari kemis. Lebih makin kan ada apa makin. Nen. Orang mana di kelopain Ya kesetong hadis ya pon beri panikah eh pakon mau salawat ke kanjik Nabi. Maka dekik bekal enggak. Bidnillah. orang yang mana kan urusan parlo urusan penting supaya bi Allah Ta'ala cucu keki dia ke kepekusan supaya berkembang ban Allah supaya tolongin ban Allah ini kamu Seti musyawarah panikah mendatang pertolongan epon Allah. Musyawarah panikah mendatang pertolongan Allah. Bunda kanjeng Nabi, Man hama bi amrin fasyawarah fi wafakuhullahu lirush di amrih. Siapa-siapa orang yang sandi urusan, setong urusan. pahim musyawarah ki urusan najir ya. mana Allah Ta'ala bekal iberi pertolongan. sehingga urus negeri bakal i eh, bimbing dia kasi paling tepat, si paling fokus, si paling keempat. Wa man arad ayah hadith hadithan fanasihu fadisalli alai. Ben orang yang saya ngarepaki ke angku nyerat aki setong hadis, pas kalau payan, eh, ia salawat ke sengkok. Maka deki, ada pekal hadis tidak pekal. Ekingain atau munta ekengain bakal datang hati sedan pada pengertiannya. Bahkan neneng isi tong keterangan boleh bahwa paniku benikun keangkui selopa urusan hadis saos lo penapa saus selawat kanjeng nabi. termasuk orang se paling apa lagi mentero tak elang eh apalnya solawat man khuf ala nafsihi nisyan fal yukthir salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam siapa siapa orang saya takut kalau pahen maka supaya banyak selawat atas kanjeng nabi Nabi Sidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha. Pani kecik teron lah. Salawat malolo kun amal lah pani. Cuma punten bani pasal ni tingkel lagi wiritan-wiritan selain. Tak kau ambil sampai kalau payan ke ya. Jadi pikir-pikir selain tetap eh maus, tapi eh, dalam rangka maklai tak sampai kalau payan dek ke pikir-pikir selain. Cek sehari yang tak keng kerana takut kalau pain, ia kena pula salawat menolak. Lawla an ansa zikrullahi ta'ala ma taqarrabtu ila Allah illa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek sehari sing kau tak keng takut kalau pain dak jadi kira Allah. Niscaya Sengkore tak ibadah apa lain je. Tak nyemak apa lain je. Tak nyemak kalau bencara apa lain dengan Allah Ta'ala kecuali kalau ben selawat pun ialah kanjik Nabi. Jadi zikir-zikir selain tetap eh laku aki pun. Ini kita takut kelupain. Eh. Kayak ben setina Ali. Saya sangat tak kena kerana takut kelupain. Eh, ya kena lepas selawat mula kemarin. Tak usah ke selain. Kemak sekok. Takut kelupain. Eh, ingat ke Allah. Tutup akun. Zikir-zikir selain kan? saya kata rakan aku yang mengingat mengingat apa dia kata dikira ke Allah selebihnya dari ke aku yang mengingatkan dikira ke Allah yang kita panggil selawat pas ke kanjing Nabi jadi saya kok kadang kalau takut takut kalau apa ni takut kalau pain dia kata ke Allah pun Ya, ha, saya salawat ah, kalaban ngangkui dikir dikir. Eh, saya adikir kalaban ngangkui dikir selain salawat. Eh dalam setong keterangan boleh ini dekat Sidina Ka'ab rahimahullahu ta'ala ini kacabis dekat Sidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Sidina Ka'ab Atabis dak kasih dina Aisyah. Dak kasih datina Aisyah radhiyallahu taala anha. waktu kak disa sahabat-sahabat selain kata nyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasirina Ka'ab kento madhabu. Nyebut Rasulullah juga pas nerangaki tentang dhabu Rasulullah. Ma min jawmin tatru alihi syams illa nazalat sab'una alfan minal malaikah. Hatta yahufu biqabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadribuna bi ajnihatihim. Setiap hari, setiap metuarik, setiap hari. Arya berdepetong polo ebu malaikat setoron di atas langit. Petong polo ibu malaikat toron di atas langit. Paneka berjubel. Berkonsentrasi badan dan ekor dan epon. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembang-lembang malaikat se petong polo ebu eh, panika epek eh, pegaki epek eh, pegaki pak ke pak aki kisah malaikat-malaikat panika simi maus selawat atas Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tembis sambil epek pegaki lembang sambil macam selawat sambil berpegaki. Dan kata orang penikat, amri asalawat penikat. Nabi orang penikat sambil napanya meneki. Apa kepak ni? Sambil aku li kan. Kuli penika, pokoma tergantung dengan si kuli. Mun sema kuli bagus, bagus. Sema kuli ni cuba, cuba. Tetih setiap pagi ni kepada malaikat petong polo ebu malaikat setoron. Ni ke berkonsentrasi ni kopuran epon e astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil apa pekeki lembang eh? mau salawat atas Kristus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekik sore dengan pola jumpa tak hari kaisa para jumpa tak malaikat-malaikat gele ongke ke atas. Ongke. Ongke ke langit. Kemudian ikan teh ben malaikat selain petong polo ebu cuket. Tetapi setoran kulak kuni ke petong polo ebu setoran resore paneke juga petong polo ebu. Gantenan. petong polo ebu sesore gesa dengan pola pagi ongke ke atas. Toron malaikat lain. Saya bertugas ke aku ya salawat ke kanjing Nabi. Mulai dari pagi sampai sore. Dengan pola sore, deki pergantian pola. Malaikat saya, ni ibu misi asetan Rasulullah panik ongke. ke petong pola ibu malaikat panikat datang pola malaikat petong pola ibu boleh malaikat lain contoh kan Ini ke malaikat-malaikat panikat? Apakah selawat-selawat menikah. Ketong pulau ibu malaikat menikah, apa selawat menikah. Jadi luar biasa. Pentingnya selawat menikah. Sampai malaikat kentuk. Entar asolawat ke kanjeng Nabi. setiap hari panika sentar asolawat panika petong polo ebu ore. Aziaro kanjing Nabi, Edem, nah, eh, ke asolawat ke kanjing Nabi. Kita tak bisa. Aziaro ke kanjing Nabi tak apa-apa, asolawat dari compok-compok tak apa-apa. Ngalak sabi sana. Ngalak sabi sana tak bisa habis langsung engki tak apa napa dari compok-compok di masjid-masjid di musola-musola Salawat mana kecukan bisa memuljud kena foto nak foto nak boleh. Tetapi barokan kena salawat, mana ke bisa dapat dia kena foto. Dia ke anak tibi, benda ke anak kena foto nak. inna salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudriku rajula wa waladahu wa walada waladi sudah pak mul jenis selawat penikah dekanan dapat anak-anak, anan dek cucu-cucu ndak bebek pirogi manabi waktu-waktu nganggur kita apa nih kayak torot nganggur dan kadang kan nganggur waktu kita apa nganggur Makanya lakal se sae kangkui terus ingat se kangkui asolawat penikah kita penikah selalu ngangkui nyambi tekes tekes asolawat dawat lem kapeng kaku gaku deki maka keluar dari lem kapeng penikah neng neng ketibaan sambil ngurangin kangkui ya rokok cek ngolah selawat yang cerita akhir dari Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Kula setengah waktu Ahadji Jepun Imam Sufyan al-Thawri. Ni kepada orang datang Seterus selawat melulu. Selawat ke Allah Masalana Muhammad wa ala ahli Muhammad. Nika keterangan ni kedek pada ben keterangan di beri namun ilmu kitab lain di sidik beri kento tak terangkan ki cak sufyan at-tauri mon kitab kento keterangan lagi bahawa panik ke Imam Sufyan Al-Tawri. Tapi tak ada panik ke sana. Cuma saya timin kata tak ikut benda cik Sufyan Al-Tawri. Tapi orang yang panik setia ateng. Atengka, atengka, emas teh. Asalawat kanji Nabi Allah SWT Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ambian mau sepanikah dia pun Imam Sufian dah tahu ni. Ni kenapa keng berda ilmu ni nikah. Mak sambian nikah setiap ngangkak sokoh. Benyabak sokoh. Ngangkak selawat. Nyabak selawat. Ngangkak selawat. Nyabak selawat. Ngangkak sokoh selawat. Nyabak sokoh selawat. Walakin berda ilmu ni nikah. Wa engki berda kena. Pasal ada yang sampai ni kan. Dan gula Sufyan Al-Thawri. Oh berarti Sufyan saya dari Irak macam ni kan. Eki eh, leras. Dan gula dari Irak. Makin-makin. Imam Sufyan. Gula hanya tanya ke sampai. Lah. Sampai oh, ni kampunlah. Uning Allah ini. Kenal ke Allah sampai. Oh, eh, Wah, kenal dan kuli serang Allah. Ya pun Sufyan al-Thawri. Ketika mana pacaran ajunan kita mengenal dek ajunan ni pun Allah. Dan gula kenal ke Allah Ta'ala apa ni? Bahawa se madatang siang eh, malam. Madatang malam dah ke siang. Makhal teh malam ke siang. Siang ikan teh malam terus anik. Dari ni ke gula kenal ke Allah Ta'ala ben boleh Allah Ta'ala panikah. Cek ben Allah Ta'ala panikah. Ula kenal juga dengan Allah Ta'ala karena anak panikah pun lah Arapah mulai kita nak dalam bela belanatan. Mentada Allah Ta'ala saya ada cek ringan orang TV tahun ni. Tana. Ibu ni kena tak oning dah bawa lereng lain. Ibu anak ni kata tak oning. Cik eh. Waro apa ingat napa? Cik eh long. Eh pelancang. Eh, dong apa eh, mancung eh. Eh, dong apa apa apa. Atau bibir apa tak apa sah. Bibir apa kandil. Eh. Kan tak ada campur tangan manusia ni. Tak ada campur tangan manusia. Saya rapa ni kemana Nabi bini Allah. Ini tak ada doktor. Abdul. Tak ada doktor apa dia? Tak ke roh yang berpandikan. Mak habis berada roh panik. Mak roh muroh pah temu berada elok. Pah temu berada mata. Temu berada koping. Temu berada otak. Lah. Temu berada aten. Temu berada kerungan. Lah. Temu berada dadan. Temu berada tanah. Temu berada saraf. Lah. Berada obuk berdebu dulu benda sebab yang sebenar. Ni kan saya ni kan. Mendadak Allah. Tapi gila kenal ke Allah Taala. Lebat dia penikah. Malam tadi siang, siang tadi malam. Pasal era eh, penikah mun bani Allah. Are guys, kan saya era sing ngatur are. Cek ring ampun lah sawat kuat nasa terpen ternama nasa tak bisa ngatur arek. Pun lepas kompol manusia ni ke ribun berat sampai ke bunda yang alam ni kan. Kan ku ingat orang dalam. Tak bisa. Jadi mutlak penikah kuasa ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kini ke gula ni? Siapa ada Allah? Oh, meningat ni ke sampian sepian dah kenal ke Allah Ta'ala ni ke tak ungguan lagi. Eh. Kenal tak apa dia kenal meningat nikah. Bu. Mun sampean ketipu apa cara nak kenal ke Allah Taala? Kula ni kenal ke ajunan ni pun Allah. Kula bernikah. Nikah matad dek kesat cegule. Epas eh, raki ke kesukan Allah pun. Kita tak usah asal cenika, asal cenika, asal cenika. Dia macam dia pun Allah. Dia rencan kesalahan Allah. Tetik. Tak usah gula nikah. Andi pengatero si nikah, nikah, nikah. Ada ni. Tak ada ni ke pengatero. Jadi pengatero, pengatero ni ke tak ada pun Walau nak apa. Para jomah. Pateroin orang pernikah mun tai tani ngin ben Allah Taala tau lain apa ge. Tapi oh ni gula Allah Taala nak nikah. Kalau ben ngerosak pengetero ben ngerosak sejah. Tapi ketika gula pernikahan di pengetero nikah pengetero pengetero pengetero eh rosak di gula pengetero apa nikah. Tenggulang pun lanya cenika, nya cenika, terus cenika, cenika, cenika. Eros sak ya sak cenika pun kula. Sebab kula yakin, kula nikah di pangeran Singa ator dan kula. Kapi terjadi kalau ben sebab ator pangeran. Ada campur tangan manusia. Eh, dalam menciptakan segala sesuatu menjadikan segala sesuatu suasana, situasi, kondisi tetapi aturan di ajunan di Allah tanpa tam campur tangan manusia. Tanpa campur tangan kekuasaan manusia. Ya Allah Ta'ala ini kita harus minta tolong ke saya. Mutlak kapini kekuasaan Allah. Buh mun kota alaqah. Tak bisa je. Napa abak benda alaqah ni kan keng? Eh beri kekuatan benda Allah. Mun tak apa kuat benda Allah ta'ala anabah. Kita benda alaqah kekuatan ni kengincem. Apa eh, dengan Allah. Jadi je pah ngocak. Kau tu boleh intervensi nak apa? bercampur tangan apa Mun tak ada campur tangan apa panik Allah Ta'ala tak kuasa tak mucak sanikah. Sebab ucap macam ini ke berarti ngapa Allah. Allah Ta'ala irkan apes. Sebab ki butuh dek kecampur tangan manusia. Campur tangan kekuasaan manusia. Berarti apes Allah Ta'ala. tanda kekuasaan. Kuasa tak mutlak pun tak. Tapi ki, minta tolong kada. Kamu sekarang sini. Padahal manusia ni ketandi kekuatan ban penerapan. Jadi apa ngerasa? Abok penika bisa mah kaya abok, bisa mah bunga abok kalau ben kekuasaan nak apa pakun ke api ben ke dia kan pun Allah subhanahu wa ta'ala uh, sukses sedap lemah menang nang belum tentu orang se kerja keras ni ke sukses sukses panikah ngantos dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala sukses dunia, lakong-lakong hmm. sukses akhirat. Tidak sampai ngapa sakit Allah subhanahu wa ta'ala. Di orang panik ternyata tingkat kemakrifatan epon dek kajunan epon Allah panik sangat sangat tinggi. Tetapi dan gula oning dek Allah Ta'ala bahawa kula penikahan di pangeran singator dan kula dan kula ni ya tor Allah menabi abu penikah atan ni atau ke ala konika ala konika bermata pencaharian akasat ini kecil atur Allah abu ibrik eh, kekuatan ke angkui dek adisa Mana cakap apa empon benda tanah tak bisa usaha punten. Tak bisa tani punten. Tak bisa tekan punten. Dan terus sampean ni ke depon Imam Sufyan Al-Thawri. Sebab kenapa? Sebab salawat ke kanjing Nabi ni. Oh sekarang tuh. Dan kulikin tuh karena haji. Apa yang ben? Ibu dan kulit. Mana bi badin bani ke bapa ni? Ni ke ibu ni. Berarti kencing lakaran kasusnya para sami. Ibu tan gula kento makanan kangkui e eh, pemasuk deka compok. Le tepak tan gula panika memasuk ibu ke compok pas keker ibu panika. Akhirah pada erane pon tabu. Tabun panika pada erane pon ni ke pasanan kembung. Pas terus muana celeng. Terus mati pas. Atingkali. Kula nenang ikat desa eh, dalam keberadaan susah tidak pada. Dan kula ngangkat tanang. Matur dek kajunan pun Allah. Ya Rob, hai kata tak adu biman tak labai tak. U kak desa. Lapanya mana ummi panika, ummi na panika, minta masuk akidah ke Allah maksudnya. Suruh masuk akidah ke Allah. Yang pasaran keker. Mah labu. Edel. Tengah apa labu edel pas celeng orang ini. Kan. Pas kembung. Pada erda balik. Tabun. Tetapi matur kajunan ini pun Allah. Ya Rabb. kadir tu orang yang lah masuk dari kata epon ajunan. Pas bi ajunan, epa tetih orang yang seketika di tu kembung tabu muana jelang. Ha, eh tu kak desa langsung pas datang undum. Datang undum, romoro pasanan sampun nak ondum panik ampun lah nyelekap ah bedeset tong orang apa kian potek beda orang apa kian pote ini kapah masuk ke baitullahil haram lesi ibu penikah payosap muana bani ka pote Yosaf aki boleh. tabun tabun Yosaf pada ni pon ibu menikah Yosaf kelpas pas kelpas tak kembung boleh Lani ka pah nyingka orang se ngangkui ke lampi pote apa ni kan nyingka kalau warah eh? dari Baitullah dari Ka'bah akhirat bi potterana balikah bi ibu dan gula ya puan potteran eh bi dan gula ya puan potteran ibu panik ani kita kuin kada orang panik makin makin pasera ajunan man antal ladhi farrajita anni pasir ajunan kita ajunan ampun lama keng keng kesusahan abdina maelang dek kesusahan abdina mapunga abdina pasir ajunan ana nabiyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam sengko nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mereka saya terus aki dalam kesempatan selain insyaallah hukum kesal saya bareng manfaat di dunia dan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عمد وسيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم والريج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب أقضي حاجاتنا قريب اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلي وصحبه ذي السيادة سيدنا أبي العباس عبد المكان الخضر سيدنا عليه السلام بالاستقامة وسيدنا الغوث العظيم الشيخ عبد القادر الجلاني رضي الله عنه ذي الكرامة اللهم اقض هوائجنا الدنيوية والأخروية ووفقنا لصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وعن بيته ذوي النفوس الزكية اللهم اجعلنا مهمومين في قلوب المؤمنين وبشرنا وبلغنا إلى ما وهو أرحم الراحمين فجاء السماوات ورضي ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في ذرياتنا وتلاميذنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت جزا الله عنا محمدا بما هو اهله جزا الله عنا محمدا بما هو اهله جزا الله عنا محمدا بما هو اهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Insya kita tapaki boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama Insyaallah Allah Kalaban idin ipun Allah Muka-muka sahur senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan Serang makna ipun Allah Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh